Adri, mi passi la crema solare? Adri, davvero ne ho bisogno! Non ci sono stazioni di servizio nei dintorni e le scorte che avevamo in stiva sono finite. Adri? Che poi come hai fatto a consumare 25 tubetti in 3 ore? Eh... Che buono questo yogurt! Adri, ti prego, aiutami, non voglio diventare carbone! Ma alzati da quel dannato lettino! Non posso! Ma che significa? Mi sono messo la crema ovunque, ma non avevo calcolato la traspirabilità del telo e la crema è arrivata fino al legno! Sono incollato al ponte, Adri! ho rubato la nave di Crepeara, ho rapito Dio, l'ho preso in ostaggio e l'ho sbattuto in stiva dopo averlo narcotizzato. Stiamo scappando da Crep che vuole scuoiarci vivi perché siamo andati sottoterra senza avvertirlo e abbiamo saltato la cena. E tu il meglio che riesci a fare è incollarti al ponte?